Ih, kenapa video? Oke. Oke. Kopi mandi dia? Selfie dulu dong. Selfie dulu. Selfie, selfie. Eh, hey, selfie dulu, selfie. Ih. Mana sokonya? Abi. Ih. Abi. Ih. Ih. ini. Wah. Ada. Mana